do roboty. Skończ z tego celebrymalne lansowania się! Nareszcie u siebie, matko kochana. Jezu, nareszcie u siebie. Kawy bym cię napiła. zaczyna i czytaj kronikę podróży. A zacznij od koszalina. To było tak. Wsiadamy więc do pociągu. Miejsca są zaklepane. Ten rusza i jedzie do tyłu. No myślałam, że cofki dostanę. Wójt mówi, ty jest zaskoczony. Nie po to bilety kupiłem, by w tak doniosłej chwili do celu docierać tyłem. Jakby tu jechać do przodu? No jakby jechać? Dotarło do nas pomału, pociąg by musiał zawracać. Kochana. O, powiedział krótko. Stary, Wołajcie konduktora, nie w mojej minie ty to! A no co prawda, to prawda, nie chcę się nad tym rozwodzić. Jednak trzem takim kobietom trudno jest naraz dogodzić. A powiedz, co tam w Warszawie? Jak się przybyszów ceni? Byliście tam pewni siebie, czy raczej zagubieni? Byliśmy takie trochę pewni inaczej. Muszę być tutaj szczera. Podano nam mylny adres, gdzie jest nasza kwatera. Żeby nam życie utrudnić w tej Warszawie, złośliwe, to oczywiste. Wyobraź sobie, że stroną ulic nadano numery. Z jednej strony paszyste, a z drugiej nieparzyste. Wiesiekie, też są numery, więc co w tym dziwnego kotu? Są, są, tylko u nas między trójką a piątką jest czwórka w środku. A w tej kochanej stolicy wyobraź sobie kochana, tak kombinują, że jak znajdziesz kwaterę, to klucze nie pasują. I co byś wtedy zrobiła? Mnie doświadczenie uczy, że trzeba by w tym wypadku drzwi dopasować do Życia by nam zabrakło w tej Warszawie, powiedzieć. Zmyliła nas numeracja, ale z tego wyszła komiczna sytuacja. Tak? Słuchajcie, grzebiemy w tym zamku, grzebiemy, jak się już żeśmy tam dostały. Grzebiemy, grzebiemy, z nadzieją, że się przekręci. A drzwi otworzyły się same, a tam w progu Matko Boska wszyscy święci. Wziął stój, to ci facet! Wielki Janko! szkod. Myślimy, Boże, co to za lokal, kapuchą ze środka wali, to tak nam jakiegoś łota zakwaterowali. Ale nic, puchamy się do środka, gość nam drogę zagradza i to nasza wizyta facetów czymś przeszkadza. Sprowadził pewnikiem jaką i mieli robić swoje, a tu mu się z walizkami pchają te trzy dziewoje. Jak to się skończyło, bo nie wiem do tej pory. Powiem ci, że dla nas to nie no Prawda wyszła na jaw, oblał nas zimny pot. Bo to było prywatne mieszkanie i stąd to łap i łap. Szkoda, że Wajda umarł, ale niech inny się stara. Jak z tego film nakręci, to ma w kieszeni Oscara. Podjęłyście się o. przecież tak wysoko. Mieć szóste miejsce za ośmiuset to sukces niesamowity. Nogi miałam jak zwarty. Myślałam, do czego to zmierza. Słuchaj, był wyczytany Sianów, Czy może jechał do przodu? Nie było kiedy świętować, musisz mi tak. uwierzyć dziewczyno, że bzdeki byliśmy w nie. tak pędzi to pędolino. Nie wszystkim to się podoba. Au, au, au, au. au. spotkanie mogę przytoczyć jedynie powiedzenie o karawanie.